Salve para Oxalá, salve babá. Vou caminhando nas estradas dessa vida e me protege sete luzes de orixás. Vou caminhando nas estradas dessa vida e me protege são as sete luzes de orixás. Filho de Umbanda, minha fé que me guia sob a paz de Oxalá. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei. Divino Pai, divina força que me encanta, nos caminhos já eu anda, sua luz é minha lei. Salve Pai Oxalá, abençoe Mamá. Vou caminhando nas estradas dessa vida protegem são as sete luzes de orixás. Filhos de Umbanda, minha fé é que me guia nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá. Oxalá é paz, Oxalá é o rei. Divino Pai, divina força que me encanta, nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Salve, Oxalá.